Şimdi ama Gwen Perguntan por mí Tienes que vivir para te amar Antes de ti só existí Cansado de ser nada Se ser mais vizinho Talvez devagarinho possa voltar que me voltes a querer. Eu sei que nesse mesmo sozinho, talvez devagarinho possa voltar a So down coração não quis exceder não sentir paixão, não quis sofrer, sem fazer planos do que virás depois. Oh meu coração. 锁紧